Através dos séculos, as mais importantes rotas de comércio do mundo, elas cruzavam essa região. Então, grandes civilizações foram deixando as suas marcas por ali ao longo da história. E agora era eu que estava atravessando aqueles desertos e explorando o Irã em busca desses tesouros do passado. Uma viagem muito sonhada planejada, que surpreendeu a gente em todos os sentidos. Chegando por Teherã, a nossa primeira parada foi Caxam, é uma cidadezinha que mais parece um oásis na beira do deserto. E no primeiro momento, tudo que se vê são ruelas empoeiradas e aqueles muros cor de barro. Só que tem muita coisa interessante escondida ali. Os ricos mercadores do passado deixaram de herança verdadeiras mansões onde eles moravam antigamente paredes lindas, todas decoradas de mosaicos e vitrais. Jardins internos super elaborados. Até as casas de banho eram coloridas e exuberantes. Fim de tarde no deserto tem uma luz especial, né? Deixa tudo com ares mágicos, parece que você está dentro de uma fábula. E aí quando chega a noite, o lugar acorda e você lembra que está numa cidade de verdade, com tudo que tem direito. Eu acho que toda viagem tem aquele momento uau, sabe? Aquele momento especial que você vai lembrar para sempre. No Irã, eu acho que esse momento foi quando a gente pisou pela primeira vez na praça principal de Isfahan. E a gente não ficou deslumbrado à toa. A, a praça ela foi toda planejada justamente para exaltar a cidade, que era a capital do império na época, por volta de 1600. Então, cada lado da praça, que é uma das maiores do mundo, você encontra uma maravilha arquitetônica diferente. Uma mais bonita que a outra. Vai chegar o dia em que Isfahan vai se tornar uma das cidades mais turísticas do mundo. Eu torço para que isso aconteça logo. Mas eu confesso também que eu fico feliz de ter tido a chance de ter visitado esses lugares assim praticamente vazios. Porque poder contemplar uma obra-prima dessas em silêncio total foi de arrepiar. Apesar das mesquitas, dos palácios, é, dos jardins serem considerados as joias de Farran, o que mais conquistou a gente na cidade foram as pessoas. Como era verão e eram também férias escolares, as famílias iam em peso para rua no fim do dia. E o povo iraniano curte uma conversa, um piquenique, uma caminhada com os amigos. Então, se você tá ali de bobeira, vai acabar sendo chamado para o programa também. Dizem que a regra número um no Irã é diga sim para tudo, né? Então, a gente seguiu a risca e acabou se divertindo muito.